cerita panjang supaya hadis yang kita dengar saat ni. Nabi katanya aku pemimpin manusia pada hari kiamat. Tahukah kamu mengapa Allah akan mengumpulkan manusia semua manusia dari yang pertama hingga yang terakhir di satu tempat lapang iaitu nya di padang mahsyar yang kita akan berhimpun semua daripada Nabi Adam siapa ke orang akhir sekali hidup di atas muka dunia ni. celok mata ataupun satu min yang dikira katanya lebih kurang sekali lu ataupun banyak tu duduk di dunia wallahu alam hak ni kita tak tahu sebab tu sahabat ataupun orang tabiin pada zaman dulu pun dia tak tahu katanya nabi maksud tu maksud macam mana selepas itu nabi bersabda lagi nak ayat katanya matahari duduk atas kepala matahari duduk atas kepala pada hari kiamat. Selepas itu Nabi bersabda lagi manusia berada dalam air peluh mengikut qadar amalan mereka. Masya-Allah. Nah. Sebahagian mereka akan sampai kedua buku lalinya. Sebahagian mereka sampai kedua lututnya. Sebahagian mereka sampai kedua pinggannya dan sebahagian mereka tenggelam semua tubuh ke dalam air peluh. Cuba kita gambar. Eh. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjuk dengan tangannya ke mulutnya. Ni. Bila siapa orang tenggelam dalam air peluh yang cemar busuk sana Nabi tunjuk ni siapa sini. Ni, ila fihi Nabi kata ke mulutnya. Inilah keadaan manusia. Kena mengarunglah belaka dalam air peluh pada hari kiamat nanti. Pas kita nak nak nak, nak duduk setakat mana ni air peluh. Kak kaki, buku lali ke, lutut ke, pinggir ke, dada ke dan akhir sekali sampai ke mulut. Pas cerak nak air peluh dia bau busuk. Nak Ai peluh orang pakai baju lagi bila peluh. Kita sendiri kita pakai baju bila peluh. Ai peluh kita bau busuk. Apatah lagi manusia yang begitu ramah, ai peluh banyak. Allah. Nah. Ini sebab tu kita apabila kita mikir hak kubur kita, hak akhirat kita, walaupun kita tak sampai lagi ni. Orang dia hidup, dia hidup lagi tak tahu katanya kubur lagu mana, akhirat macam mana cuba gambar bila-bila gambar cinta nakan katanya dalam kubur lagu mana kita nak pergi duduk tepat sepik dah kita duduk dengan sorek lah kecek mudah-mudah walaupun kubur tu ramai orang orang dikambuh ditanih tapi kita bawa diri kita masing-masing akhirat pun lagu tu lah juga bawa diri masing-masing tak sewi orang tupai kita dan kita pun nak tupai orang eh. orang pun tak sewi tak sewi tolong juga kita itulah dah. Nah, setiap orang mengikut qadar amalan dia hak dia buat. Yang kelapai pula. Bab yang kelapai asy-syafa'atu wal maqamul mahmud. Syafaat pertolongi dan kedudukan yang terpuji. Hadis 108 eh, 170. Nah, hak ni panjang dah. Dengar dah. Jangan dengar dah. <laughs> Ada panjang. Saya pun baca cepat. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلحم فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه فنهس منها نهسة ثم قال أنا سيد الناس يوم القيامة وهل تدرون مما ذلك يجمع الناس الأولين والآخرين في صعيد واحد يسمعهم الداعي وينفذهم البصر وتدنو الشمس فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون فيقول الناس ألا ترون ما قد بلغكم ألا تنظرون ما يش من يشفع لكم إلى ربكم فيقول بعض الناس لبعض عليكم بآدم فيأتون آدم عليه السلام فيقولون له أنت أبو البشر خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه ألا ترى إلى ما قد بلغنا فيقول آدم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإنه نهاني عن الشجرة فعصيته نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى نوح فيأتون نوحا فيقولون يا نوح إنك أنت, الأو إنك أنت أول الرسل إلى أهل الأرض وقد سماك الله عبدا شكورا اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه فيقول إن ربي عز وجل قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإنه قد كانت لي دعوة دعوتها على قومي نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى إبراهيم فيأتون إبراهيم فيقولون يا إبراهيم أنت نبي الله وخليله من من أهل الأرض اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه فيقول لهم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإني قد كنت كذبت ثلاث كذبات فذكرهن أبو حيان في الحديث نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى موسى فيأتون موسى فيقولون يا موسى أنت رسول الله فضلك الله برسالته وبكلامه على الناس اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه فيقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإني قد قتلت نفسا لم أومر بقتلها نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى عيسى فيأتون عيسى فيقولون يا عيسى أنت رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وكلمت الناس من المهد صبيا اشفع لنا ألا ترى إلى ما نحن فيه فيقول فيقول عيسى إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله ولم يذكر ذنبا نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى محمد فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيقولون يا محمد أنت رسول الله وخاتم الأنبياء وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى, محن إلى ما نحن فيه فأنطلق فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لربه عز وجل ثم يفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبلي ثم يقال يا محمد ارفع رأسك ارفع رأسك سل تعطى واشفع تشفع فأرفع رأسي فأقول أمتي يا رب أمتي يا رب فيقال يا محمد أدخل من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب ثم قال والذي نفسي بيده إنما بين المصراعين من مصاريع الجنة كما بين مكة وحمير أو كما بين مكة وبصرى hadis dikeluarkan oleh Al-Bukhari 3340 4712 dan Muslim 194 Allahu Akbar maksud hadis ni panjang dah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibawa sepotong daging. Maka dihidai kepada baginda bahagia poha. Baginda sangat menyukainya. Nah, suka orang orang jamung lah, jamung Nabi. Nabi pun makan, baginda pun menggigitnya. Nah, makan. Setelah itu baginda bersabda, "Ak, ni panjang. Eh. Setelah Nabi makan, Nabi royak cerita panjang supaya hadis yang kita dengar saat ini. Nabi katanya aku pemimpin manusia pada hari kiamat. Tahu Tahukah kamu mengapa? Allah akan mengumpulkan manusia, semua manusia dari yang pertama hingga yang terakhir di satu tempat lapang, iaitunya di padang mahsyar yang kita akan beripung semua daripada Nabi Adam sampai ke orang akhir sekali hidup di atas muka dunia ni. Suara seruan yang menyeru dapat terdengar oleh mereka semua. Masya Allah nah. Termasuknya kita semua ni akan, pang, akan dipanggil sikit lagi Orang yang memandang dapat melihat semua mereka semua Dan matahari dibawa dekat Maka kesedihan dan kesusahan manusia sampai pada batas yang tidak mampu mereka pikul Nah, ayat katanya susah belaka tiap-tiap orang. La ilaha illallah. Orang-orang saling berkata dan bertanya satu sama lain pakai kecek belakang adakah kamu tidak melihat apa yang menimpa kamu ha gitu apa ni pak kita nak cari jalan kok mano tubik ni adakah kamu tidak melihat siapa yang dapat meminta syafaat dari tuhan kamu sebahagian orang mengatakan kepada sebahagian yang lain maknanya siapalah nak syafaat kita ni pakai ha tang og Lagitulah. kepada sebahagian yang lain dah hendaklah kamu menemui adam Ha, ni pakat kecik pergi mari manusia, sama-sama manusia. Pergi cari Nabi Adam. Mereka mendatangi Adam. Lalu berkata, Engkau adalah bapak seluruh manusia. Allah menciptamu dengan tangannya. Meniupkan ruhnya kepadamu. Dan memerintahkan para malaikat bersujud kepadamu. Ha, ni orang ramah duk kecik dengan Nabi Adam. Duk puji Nabi Adam. Lepas tu, nak kagak apa tu? mintalah syafaat kepada kami dari Tuhanmu. Adakah engkau tidak melihat keadaan kami ini? Masya Allah, nah, ni anak cucu ada, pakat kecek dengan ada. Tak nampak ke oh, keadaan kami yang susah, payah. Mintalah syafaat hai ada dengan Allah. Adakah engkau tidak melihat apa yang menimpa kami? Adam berkata, pada saat ini Tuhanku benar-benar marah. Dia tidak pernah marah seperti ini dan tidak akan marah seperti ini selepas ni. Allah nak. Dahulu ni Nabi ada duk duk duk royak reng rau dia dulu. Dahulu dia melarangku mendekati pokok dalam syurga tetapi aku durhaka. Nah, ayat tanya Nabi ada dia berasa katanya dia salah hidup makan buah di dalam syurga. Oh diriku Oh diriku, oh diriku. Itulah maksud nafsi, nafsi, nafsi. Tiga kali dia sebut. Pergilah bertemu dengan orang lain. Pergilah kepada Nuh. Mereka mendatangi, mendatangi Nuh. Nuh. Lalu berkata, ni saya kena baca cepat dah. Dah reng rau kita tahu dah. Katanya, manusia orang yang susah belaka pakat pergi jumpa dengan Adel. Lepas tu, royak pakoh-pakoh ni. Jumpa dengan Nabi Nuh. Jumpa dengan Nabi Ibrahim jumpa dengan Nabi Musa, jumpa dengan Nabi Isa dan akhir sekali jumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ha, saya minta baca cepat dah. Pak kita dengar molek. Mereka mendatangin Nuh lalu berkata wahai Nuh, engkau adalah rasul rasul pertama untuk penduduk bumi. Allah menyebutmu sebagai hamba yang sangat bersyukur. Mintalah syafaat kepada kami dari Tuhanmu. Adakah engkau tidak melihat keadaan kami? Nuh berkata, saat ini Tuhanku benar-benar marah dia tidak marah seperti itu sebelumnya dan tidak akan marah seperti ini selepas itu lalu dahulu aku pernah mendoakan keburukan untuk kaumku oh diriku oh diriku oh diriku pergilah bertemu dengan orang lain pergilah kepada Ibrahim mereka mendatangi Ibrahim lalu berkata wahai Ibrahim engkau nabi Allah dan kekasihnya dari penduduk bumi mintalah syafaat kepada kami dari Tuhanmu adakah engkau tidak melihat keadaan kami Ibrahim berkata saat ini Tuhanku benar-benar marah dan tidak akan marah seperti ini seperti itu sebelumnya dan tidak akan marah seperti ini selepas ini dahulu aku pernah berdos, berdusta tiga kali ini Nabi Ibrahim dia biasa kecik bohong tiga kali Abu Hayyan menyebut tiga-tiganya di dalam hadis ini tak apalah dia tak ada sebut dalam hadis ni tapi sebut di dalam hadis lain Nabi Ibrahim berkata oh diriku oh diriku oh diriku pergilah bertemu dengan orang lain pergilah kepada Musa ketika mereka menemui Musa lalu berkata wahai Musa engkau adalah utusan Allah Allah memberi memberimu kelihatan uh, bukan memberimu kelebihan dengan risalah dan percakapannya ke, uh, ke atas seluruh manusia mintalah syafaat kepada kami dari Tuhanmu adakah engkau tidak uh, tidak melihat keadaan kami ini Musa berkata saat ini Tuhanku benar-benar marah dia tidak marah seperti itu sebelumnya dan tidak akan marah seperti ini selepas ini aku pernah membunuh seorang padahal aku tidak diperintah supaya membunuhnya ni Nabi Musa yang mengaku katanya dia biasa tolak orang sampai kau mati padahal dia tak ada tak ada sengaja nak bunuh tapi orang itu mati oh diriku oh diriku oh diriku pergilah bertemu dengan orang lain pergilah kepada Isa Kemudian mereka mendatangi Isa lalu berkata, Wahai Isa, engkau adalah utusan Allah dan kalimahnya yang disampaikan kepada Maryam serta roh darinya. Engkau diberi kelebihan boleh bercakap kepada manusia ketika masih berada di dalam buayan. Iaitu duduk dalam nur tu. Nabi Isa boleh kecek dah. Mintalah syafaat kepada kami dari Tuhan Tuhanmu. Engkau, adakah engkau tidak melihat keadaan kami ini? Isa berkata, saat ini Tuhanku benar-benar marah dan dia tidak marah seperti itu sebelumnya dan tidak akan marah seperti ini selepas ini. Dia tidak menyebut dosanya. Oh diriku, oh diriku, oh diriku. Pergilah bertemu dengan orang lain, pergilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anilah ha, highlight yang duduk sini ni. Cai kuam samkan hadis ni duduk sini. Bila orang ramai pergi jumpa dengan Nabi Muhammad mereka pun mendatangi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lalu berkata wahai Muhammad ini orang ramai daripada seluruh umat pakat pergi jumpa dengan Nabi Muhammad pakat royak katanya engkau adalah utusan Allah penutup para nabi Allah telah mengampuni dosamu yang telah lalu dan yang kemudian maknanya hai hey, nabi mu tak ada dosa mintalah syafaat kepada kami dari Tuhanmu Adakah engkau tidak melihat keadaan kami ini? Ha ni. Nak wallah alam lah kita nak duduk dalam hitam ni kedok ni. Pakat pergi cari nak minta syafaat ni. Lalu aku pergi hingga sampai di bawah arasy. lah, yang Nabi royak katanya dia tak jawab gapo-gapo. Tak ada royak gapo tapi Nabi jalan-jalan-jalan-jalan gi di bawah arasy aku pun sujud kepada Tuhanku. Kemudian Allah memberiku ilham sehingga aku boleh memujinya dengan puji-puji yang belum pernah diucapkan oleh selainku. Maknanya Allah Ta'ala wui kepada Nabi pada waktu tu boleh puji Allah Ta'ala. Tak biasa Nabi puji sebelum pada ni dan orang lain atas muka dunia pun tak biasa lagi. Puji Allah Ta'ala macam mana? Allah nak. Pada waktu tu lah Nabi puji Allah sujud lama kemudian dikatakan kepadaku nabi kata wahai Muhammad ni bunyi suara angkatlah kepalamu mintaklah nescaya engkau diberi mu nak minta gapo aku nak bui pada hari ini hai hey Muhammad mintaklah syafaat nescaya syafaat engkau akan dikabulkan Allah nak maka aku angkat angkat kepalaku dan berkata Nabi sebut mula-mula sekali iaitunya wahai Tuhanku wahai Tuhan umatku wahai Tuhan umatku Masya Allah dua kali Nabi sebut ummati ya Rabb ummati ya Rabb ni nak ayat katanya hati Nabi ni duduk sekali dengan umat dia La ilaha illallah Pah, hati kita nak nak duduk sekali kedok dengan Nabi. Kalau lah Nabi semacam tu, pas cuba kita gambar, kita setakat mana? Dunia akhirat Nabi ni ingat kepada umat. Panggil umat dia, panggil umat dia. Lalu dikatakan kepadaku, wahai Muhammad, masukkan orang-orang yang tidak dihisap dari umatmu melalui pintu syurga sebelah kanan. Allah amin ya rabbal alamin. Hak ni kita nak benar-benar ni. Sebelah kanan adalah orang yang duduk dalam syurga, pintu tersebut khusus untuk mereka. Tetapi mereka berhak memasuki pintu-pintu syurga yang lain seperti orang-orang. Kemudian beliau bersabda, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Jarak antara kedua pintu dari pintu syurga, nak ayat katanya bika pintu syurga tu bikap itu iaitu ya kiri kanan atas. Nah tu orang panggil bikap itu. Nabi kata kan seperti jarak jauhnya antara Mekah dan Himyar atau Mekah dan Busra. Busra ni wallahu alam lah. Kalau tak silap saya di di Iraq. Cuba kita gambar satu pintu di dalam syurga ni dah tahu apa ribu kilo. Besar dia. Apa orang masuk tak ada kena berebut. Masuk futihat abwabuha wa futihat abwabuha dan dan dibuka semua pintu-pintu dia Allah nak itulah ada lagi walladhi fi muslim iaitu nya tambah di dalam sahih muslim baina makkah wa hajar iaitu nya jaraknya di antara Mekah dan Hajar ha, inilah nak ayat katanya pintu syurga sasa ni luah dan orang hak tak ada kena hisap tu boleh masuk dengan penuhnya kebahagiaan ada? InsyaAllah hadis yang panjang yang saya baca kepada kita nak tinggal apa puasa puasa puasa saya kalau kita tinggal baca hadis ni. Nah, lepas tu hadis lain-lain lepas pada ni ya pandok pandok pandok. Ada hak panjang, ada hak pandok. Gitulah. Wallahu a'lam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.